Ketika rakyat melawan penjajah Dalam sejarah Indonesia merdeka Aceh bertahan tak pernah kalah Bersusah payah demi Nusantara Soekarno Hatta ke Aceh datang Mohon bantuan Untuk bangun negara Rakyat menyumbang Dua kapal terbang Cikal bakalnya PT Garuda Kala agresi Belanda kedua Soekarno-Hatta Ditawan Belanda berjasa seumur masa Oh cinta yang ikhlas mari wakafkan negeri yang aman rakyat sejahtera Oh janganlah Aceh Tuhan lupakan yang telah berjasa seumur masa Oh cinta yang ikhlas wakafkan negeri yang aman rakyat sejahtera Stay sejahtera Oh, janganlah Aceh Tuhan lupakan Yang telah berjasa Seumur masa Oh, cinta yang ikhlas Mari wakafkan Negeri yang aman Rakyat sejahtera Oh, jangan inside.